Sungau sangsat ya kinong Ukraine hakasni Christmas. Kublai shibu na epic subscribers baru kiba jusa terbang pay di video sakni ke channel Storyteller London. Ya kari Ukraine latip kum kari Kristan. Nyupu prapesen lani nyupu prangut nakachispa nakinong chong chong jong kari Ukraine. Kidai ki Kristan. Kabalang Kristan Ukraine kalasdang naduk kepor jongki apostol. apostol. Hakabau Andrew, Usenran jomu Jisu, Ulayat Ban Yalap, Lengba ka Dead Sea, Bat Ulakiw Artetru, Yakilum Kayif. Kayif, menta kaday kanongba jong ka Ukraine. Henry Kabalang Kristan kalakalak hanbor ha Ukraine, hadin ka Jingpriang jong u Vladimir Great, ya ka balang Kristan hakasnem kandais pa prapra. Pra. Bad ulap penlang sundan ya kabalang Kristan kum ka state religion. Hakitigi po ka Russia ba ka Ukraine kidang day ka Jew. Ka Russia ba ka Ukraine kilaraki ya ka jindap siya jar snem jong kabalang Kristan haka snem siya jar kandai spa prabopra. Henry ka jing susangsat ya kinong Ukraine ka day haka jing rakhe ya ka Christmas baladep kata ka day jong ka snem arhajar arpoa. Hagabaka Rusia kamsem la ailat setia. Yakin nong Ukraine bandara ke Christmas wadla nakaliang. Jong presiden jong ke Ukraine u Zelensky ula kerpat ya ke Rusia. Kinong Ukraine ki ong haga jaka bangin rakhi Christmas. Ngilahap ban yamit sabeneng ban pek. Om yaki roket Christmas. Henry yaki roket besisha. Jong kisipai Rusia. Wadlah habdeng jong katma. Henry kinong Ukraine kim sham la pen le no ei ya ka Christmas ka wei ka long kumi ka ong ki si pai Russia ki klem ai lat sa te ban rekhi ya ka sngi Christmas kala ben rap ru da ka ba ong wat la ulok chonga udon hamadan sma Henry ngam sham la pen le no ei long kajing jing rakhi Christmas na ka bentaki kun don't feel the holiday. I prepare this holiday for children, only for children, not for myself. U Zelensky wong ngira kebet jaka Christmas. Wat la ngim don ka light, ngim don ka um, ngim don ka jingshai. Henry ka jingraki, naga benta ka sngi khaw Jesus Christ kan yajbet. Hang ning yu i yaki shipai Ukraine. Baki rakhi Christmas. Kipen itenat yauding Christmas. Badwong ka Christmas te ka sahi ka Christmas. Wat la habdeng katma. Haka sengi arp santrik badai ka sengi Christmas. Ka Russia ka labom ya ka yau Christmas hakarsan. Yap si pungut kiri upajba. Bat palat san pungut kilamensaw. Ka Russia klem jing isnei klemjing ma bat klemjing sange wat hakasngi rakhe yaka jingwan long briu kres kinong ukrain halaki jongki jongki yeng ki rakhe christmas wat la shabar ki yo snow yaka jing phtei jongki bom bat yaki siren haka arf santrik jong december jong ka snem arjar war u vladimir zelensky president jong ka ukraine ula address syakinong kinong Ukraine da ka baong.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 London.